Hai Assalamualaikum bersama Beroy lagi uh, dalam channel Art Media Production uh, Hari ni uh, Beroy nak cuba uh, kupas bahasa-bahasa dialek Kelantan uh, Hak jara-jara uh, kita guna uh, Sebab dalam bahasa tu kadang-kadang dia ada simbolik Jadi hock simbolik tu lah kita nak huraikan maksud-maksud uh, dalam ayat hok, bias, uh, dalam bahasa Kelantan yang kita guna tu Ha, tapi biasanya bahasa ni orang-orang dulu-dulu lah ha, Jadi hari ni Abura nak Nak kongsi bersama-sama Dengan sahabat-sahabat Abura semua Hak mana tahu uh, Faham maksud bahasa, ha, ayat-ayat dalam animasi yang boleh guna ni ha, Bolehlah komen di bawah Dan kita sama-sama uh, huraikan uh, apa maksud uh, kata-kata yang digunakan Okey, sebelum tu jangan skip. Uh, teruskan bersama Abura. Okey, untuk bahasa yang pertama kita nak huraikan. Nah, kita tengok um, animasi Jalemah Jaleperok. Okey, ngandu ni gak. Super gatulah juga rambut sorak. Amo tak agak lah juga perangan lah nama ke suami ke jatuh lo lah ni amo tak agak sungguh. Duduk di rumah je ada bini ada anak. Tinggal rumah tangga tinggal istana temu ibu kuri tak ingat dok ibu kelabu rumah tu. Okey, uh, hak kita nak huraikan uh, pertama tadi dia sebut uh, super gatung rambut seurat. ah, uh, gitu. Okey deh, hak tu hak pertama. Super gatung rambut seurat. Nah, dia panggil. Kalau boleh uh, kita pakak huraikan hak pertama ni, okey? Hak pertama deh. Okey. Dan hak kedua tadi uh, Dia kata uh, Temu ibu kuri uh, Tak ingat dah Kau ibu kelabu rumah Ah Kita nak huraikan apakah maksud di sebalik Bahasa-bahasa simbolik uh, Kelantan tu Ha, ni pelik sikit ha, Jadi Aku nak minta sahabat-sahabat semua hak mana tahu hak pakar dalam bidang bahasa ni Sama-sama kita kongsi Supaya kita boleh faham belakang Ha, apakah maksud-maksud ni Kadang-kadang ayat-ayat ni ni Kita akan dengar nanti Kemungkinan akan, akan, akan ada kecek benda macam ni Okey, yang ketiga Kita tengok sudutan uh, Jalemah Jalem Perok ni ha, Dengan molek bahasa dia kecek Apa kecek dulu eh? Lah, lagu dah tu sebab semua kalau sebab hak kita minat tu biar tu lah. Agaknya tak, kena hak tu jadi sakit je. Ya. Siapa dia nak lagi? Kamu ya? Hmm, kita nak pakai murih minah dia ya. Biarlah tak boleh pun ni kau. Melayu pun. Tu boleh kolek kolek pula naruh ni benar lah. Ada ke Tino tapi Tino dari dua. Iblis kau setan malu. Biarlah kita pakai hak dia lah. Okey. Uh, Peh dah masuk waktu yang kata. Dia kata kita nak uh, apa? Kita nak pakai murih minah hak dia. Uh, Abraham Hess itu Morris Minor ha, ke tu nama macam kereta lah ha, dia kata kita nak pakai Morris Minor house dia lah jadi Abraham nak kita pakai-pakai huraikan maksud dia tu apa maksud Oyo sebenarnya dia dia kecek macam tu jadi bahasa gini pun Abraham dulu pernah dengar Okey. Seterusnya. Sebab aku ibu kau kau berakor dah dia tunggu masa lagi Aku tak boleh kerja dengan mu janji sakit hati. Aku kerja dengan orang lain. Sama tidak ada letak kena gini. Sama kau hidup. Aku nak beli belah. Kau dia sanggup. Oh lah. Oi. Eh, rasa pening lah boy. Ha, okey. Itu sketsa dari tak silap hak terbaru sekali. Uh, scammer. Uh, scammer. Um, boy kata situ. Letak gendek. Ah, ha, uh, letak gendek. Ha, ni mungkin orang lain pun pehedah tu maksud tu. Tapi abang nak kita huraikan juga. Apakah maksud letter genda tu? Untuk seterusnya, kita dengar dialog uh, mereka uh, dengan molek ayat-ayat dia pakai. Bak pola ni dia watak lain. Bukan watak lain lah. Juga memang lo lah ni kayo lah. Dia. Kereta tak mau tanya dia sendiri. Ada apa buah. Hari ni hak lain. Esok hak lain. Pagi hak lain. Hari petai bawah hak lain lah memang. <gasps> Ambil duit dua no lain. Ah, ha, herre. Boleh lu bemak no. Piti banyak lah ni. Ha, okey. Dari sikit ni. Biasa kita pernah guna kalau orang Kelantan dia biasa gunalah perkataan tu. Ha, ah, perkataan, perkataan kan. Uh, boleh lubang mana dia kata. <laughs> Ah, maksud dia uh, mana tu? Dia dia lubang mana? Maksud dia simbolik dia tu lagu mana tu kita nak huraikan benda gitu. Ha, jadi hak mana boleh beritahu ha, pakat-pakat komen bawah huraikan di bawah dalam komen tu kita sama-sama faham masuk uh, Said Ha, kata tadi tu ok uh, untuk yang keenam uh, bahasa uh, simbolik Kelantan kita tengok sketsa ni inilah berita-berita penting sekarang orang kaya mestilah juga dia kena bagi duit kepada orang sesak kalau orang kaya tak bagi duit kepada orang sesak dia tak lama menjadikan apa-apa. Mestilah juga kena bagi duit sepuluh ringgit, tiga puluh ringgit, empat puluh ringgit, sapa satu ratus ringgit. Uh, kalau banyak lagi? Kalau banyak lagi, kamu ya. Okey, dalam dialog Said uh, tadi tu, orang sesok. Orang sesok. Uh, jadi setengah orang tak faham ni, dia kata orang sesok ni macam mana sesok nafas ke? Sesok lalu lintah ke? Sesak, sesak. Ha, maksud dia pekerja Kelantan ni sesok. Ha, jadi orang Kelantan dia memang cukup famous lah bahasa tu memang biasa digunakan lah. Ha, jadi ini bagaimana mudah ya. Ha, sesok. Ha, jadi boleh sama-sama kita uraikan di komen tu nanti. Ha. Okay, uh, ha, satu lagi. Dia kata uh, komuju. Ha, muju. Komuju. Ha, maksud komuju tu. Ha, boleh kita beritahu uh, kita huraikan sama-sama nanti dah. Okey, uh, sketsa seterusnya. Ada, jadi modal le kotak wang radio. Amo radio dak le kotak abi yo kipiku dia. Kayak kata radio. Ada, ada, ada, ada. Patu munduk le kotak nak makan gapo ni. Gini biar. Ubat radio biar kaya ke dia. Everyday, ubat lapu kalau bubuh tak bunyi. Okey, sketsa tadi tu kita dengar Said kata ubat lapu. Ha, kita jangan <laughs> salah salah salah, salah faham lah. Ubat lapu ni. Ha, bukan ubat macam pil yang kita telah demel sakit tu. Ha, jadi jangan salah faham lah tu. Ubat lapu. Jadi bahasa Kelantan dulu ni orang orang dulu-dulu dia bahasa uh, kecek ha, bercakap macam tu lah. Ha, ubat. Dia bahasa ubat lapu. Ha, macam nanti kita huraikan lah. Okey, uh, kita tengok. Sa so, sketsa seterusnya. Tengah siapa lagi tengok demo? Tu tengok di mana? Nama Rohana ni dok? Tidak eh, orang nama ni Rohana. Bodoh lah ya. Rohana ni cuma dikasih lah keluk. Gila mu carilah kau tu sayang ubat tu. Nama tak udah, nama tak udah, nama tak udah. Ikut dia lah sayang, ikut dia lah sayang. Okey, sini hak boleh ambil tadi uh, warrior kata silat keruk. Ah, ha, silat kerup. Nak huraikan macam mana tu? Nak suruh bagi orang faham maksud silat kerup. Ah. Ha. Jadi bahasa-bahasa Kelantan ni banyak simbolik. Banyak hak kita kena uh, tahu betul-betul supaya tidak tidak salah faham lah. Ha, silat kerup. Untuk tahu bahasa seterusnya, kita tengok animasi ni pula. Besar burung layar oyo. Oh, Acu ah, tengok oyo. Ana kau gele. Eh bukan layar pun nama ni sain. Meh muka sama ini hidung ni. Ha sudah kerja lah sama sain. Bukan burung layar ni. Doh ibu dia. Bukan ibu dia, bukan burung layar sakit hati lah. Sain sama. Hei, malu kau orangnya aku dah kata kau burung layar masuk dalam sakit kita. Ah, okey, sini ada dua baru boleh ambil dan kadang-kadang agak -kadang susah kok nak buat sari kata tu kadang kita uh, ambil yang dekat-dekat lah bahasa. Okey, antara uh, tadi awak yang kata uh, meh muka sama. Ha, meh muka sama. Ha, meh bukan meh mari panggil, meh meh jom. Ha, bukan. Meh ni ada maksud dia tu, meh. Ha, nanti kita huraikan apa maksud meh ha, yang kedua yang yang yang kedua tadi boleh kata apabila ambil um, sudah hijau ah ha, ha, sudah hijau lah, lah kata ha, maksud dia sudah hijau tu bukan kerja kita siap dah bukan bukan selesai dah ha, kita nak huraikan macam mana ha, ayat tu ha, jadi Abraham minta ha, sahabat-sahabat semua hok mana boleh huraikan masuk tu kita boleh kongsi sama-sama next time Abraham boleh pakai Ah, apa masuk-masuk kita buat tadi. Okey, boleh dah. Uh, so uh, kita tengok sketsa yang seterusnya. Ah, kena beli sage berat lah. No akak gua, no sage besar, bukan sampai nguni. No biku, bukan dia lagu. Malu kita pada. Okey, mengikut sama kata tadi, ah, uh, biku bukan kena lagu. Ha, bukan kena lagu ha, bahasa Kelantan dulu ni apa pun kadang-kadang susah juga nak nak nak ayat tu bukan kena lagu bukan lagu orang nyanyi ha, jadi simbolik bahasa tu untuk bagi orang faham macam mana kita tengok sekisar yang seterusnya Abis saya uh. nak nikah kahwin kau tak saya tanya Masa pun dia tak sibin ni ni ku Kita baru cukup umur ya Hmm, saya lagu tu selalu Umur 84 baru cukup lagi Bagi dia Bak pokok. Mutugulah di dalam kole-kole Pulau Naro ni. Tunggu bak pokok kita tak pandang mengenai aku. Ayah sekat lutu pun lagi buat caca nak minuh kita, minyak kita, lakak kita. Okey, untuk perkataan yang terakhir ni, um, yang boleh dapat daripada Said kata tadi, dia kata orang buat caca. Ah, nak pergi lagu mana tu? Orang buat caca. Aku buat apa kita tak pandang mengenai aku. Ada sekat lutu pun lagi buat cacau nak minuh kita, minyak kita, lakak kita. Boleh pahal tak masuk tu? Abra pun tak kerti nak hurai lagu mana. Kalau dia buat saya, saya kata tu nak kecebut kan tu. Ha, jadi Abra harap kepada yang pakar dalam bahasa Kelantan ni boleh hurai ke masuk-masuk gini ni. Ha, memang kita nak kongsi sangatlah bersama. Ha, jadi uh, Uh, jawapan hok anda tu boleh kom, uh, boleh masuk dalam komen ada di bawah tu uh, sama-sama uh, kita uh, tulis itu supaya senang kita faham dan komen-komen tu bukan komen saja abang akan ambil semua tu abang akan masuk balik kita akan bincang pula ha masuk perkataan-perkataan tu sebab berapa penting benda-benda tu ha okey setakat tu saja untuk hari ni uh, banyak lagi lah uh, perkataan-perkataan yang kita kena belajar kena faham tele bahasa-bahasa uh, skrip bagi kulit ni ha, ataupun bahasa-bahasa orang Kelantan dulu-dulu. Ha, ah, okey. Ha, ah, nanti kita jumpa lagi uh, di lain masa uh, kita kupaskan lagi uh, perkataan-perkataan yang susah kita nak nak faham. Uh, jangan lupa teruskan uh, subscribe, uh, share video-video hak Abra ini supaya kita boleh sama-sama kita uh, berkongsi Ah, masuk-masuk bahasa-bahasa oh, ibunda di negeri Kelantan ni. Payah kita nak faham. Okey, salam jumpa lagi. Assalamualaikum.